DVD は小学館がみんなに送る特製 DVD だぞ DVD を見るときは部屋を明るくしてテレビやパソコンの画面から離れてみようね 大丈夫コナン君。大丈夫だよ。熱もそれほど高くないし、今日一日寝てれば治っちゃうよ。じゃあ、学校には私から連絡しとくね。それと。あそろそろ行かないと遅刻しちゃうよ。今行くお昼ご飯はお父さんに頼んどいたから、ちゃんとあったかくして寝てるのよ。分かった。行ってらっしゃい。 <laughs> 行ってきます。 お待たせガキンチョン風邪でもひいたのそうなの本人は大丈夫だって言うんだけどねねえ新一君から最近連絡あったううんないけどしょうがないわねあんな薄情なやつやめて他の男にくら替えしたら くら替えって例えば洗い出先生とかえー、お医者さんだし年上だし新一君より頼りになるかもよったくその子のやつ高校かひょっとしたらこのままもう元の姿に戻れねえんじゃ けねえいけねえ体調が悪いせいかネガティブ思考になってる早いとこ風邪を治さねえと。 しも寝てたうん、灰原か。風邪ひいたんですって。うん。ちょうどいいじゃないえ例の薬の解毒剤。新しい試作品ができたの。例の薬って。アポトキシン4869かどう試してみる <laughs> も、もちろんだお前今どこにいるんだ博士んちか じゃあ俺もすぐ行くからおい昼飯いねえじゃねえか 持ってかねえと博士は用事があって出かけたわそれ制服はあいきなり高校行ってみんな脅かしてやろうと思ってさバカねそんなことして噂になったらどうするつもりじゃあ早速まず熱を測ってからよ わあったよ。8度7分。ずいぶん高いわね。走ってきたからな。それで上がったんだろ大丈夫かしら。こんな高熱で。心配ねえよ。さ。 <laughs> 薬の効力は今までのと同じおよそ24時間。ただし、即効性で飲んだ直後から聞き出すと思うわ。 これでこれでまた工藤新一に戻れるぞきたー あれ灰原灰原おかしいなどこ行っちまったんだあいつ12時半今ならまだ昼休みに間に合うなよしうちの木こんなに高かったっけ コナンでいる時とは見る角度が違うせいかな <sighs> まあいっかあんなビルあったっけなこのマンションいつだったんだやっぱガキの目線だと気づかねえものもあるんだな えおかしいなまさか俺がしばらく休んでる間に俺のロッカー取っ払っちまったんじゃやっぱねえなみんなびっくりするだろうなおっゃ。あれ なんで誰も驚かねえんだっていうかこいつら一体誰だ誰一人知らねえぞ教室間違えたかなやっぱここだおかしいなとにかくランを探そうあいつ昼休みにもよく部室に行ってたよな開いてねえし 探偵クラブそんなのあったっけあんおおやっと来たかえああやっぱりどこかで食べてきたんですねえ毎週火曜木曜は部室でお弁当食べるってみんなで決めたのにねえええ俺なんか早弁指定の必死に我慢したんだぜ玄太君のうな重の匂い教室中に漂ってましたよ お弁当にうなぎ入れてくるの玄太くんぐらいだもんねそ玄太光彦あゆみかどどうなってんだなんでこいつらがここにてかなんで高校生の姿をしてんだあれコナン君なんか変コナンメガネかけてないからですねなんでメガネ外してるんだあそっか その方がコナン君らしいよ。ああ、ゆみちゃん、接近しすぎです。そうだぞもっと離れろよそうですなんだよまさか。どうしたのコナン君。鳩が水鉄砲を食らったような顔してるぞ。健太君、それを言うなら鳩が豆鉄砲です。あ おめらもしかして俺たち高校2年生か当たりだろやだコナン君そうかこれは夢だおそらく灰原から電話がかかってきたところから夢なんだろう夢じゃねえってことはどういうことだちょっと邪魔なんだけどあ灰原 ちゃんまたお昼抜き体に毒だぞダイエットしなくても灰原さんスタイルいいじゃないですか灰原ちょっと来てくれいいから一体どうなってるんだ俺は工藤新一のはずなのになんでコナンのまんまなんだしかも俺もお前もなんで小学1年でなく高校2年なんだ あなたの言っている意味、よくわからないけど、この10年のことを聞きたいのなら教えてあげるわ。例の組織とは決着がつかないまま、私たちは中学、高校と進んできたわ。その間、あなたは私の作ったアポトキシン4869の解毒剤で何度か元の姿に戻ったけど、いつしか耐性ができてしまって、この5年ほどは全く戻れないでいる。なんか相当ショックを受けたみたいね。 あなた昼休みの間に記憶喪失にでもなったの午後の授業が始まるけど帰って休んだ方がいいんじゃないああそうするよ く別名なにわの色男とも呼ばれてますがそら嬉しいな色男なんかとちゃうで色黒男やああこらザ勝手に入ってくんななんだ鼻の下伸ばしてみっともなみっともな今な己の顔じゃボケえっ坊やが数はさ服部関係の領主権女房や服部数をところでお二人結婚は かけっこここもなんか古くなったようなあんだお前やけに早いなおっちゃん変わらねえなははんさては午後の授業老けてきたわねが緊張その子ま私も人のこと言えないけどね 気が乗らないんで早引きしちゃったたくお嬢様はいいよなお気楽な OL 生活でおじ様飲みすぎせなああ陽子ちゃんもついに結婚引退だ酒でも飲まなきゃいらんねえよああ男涙の <laughs> 私もビール飲もう 2人とも俺に何の違和感も感じてないどうやら10年間俺は居候を続けているらしいな俺本当に記憶喪失にでもなっちまったんだろうか結婚って言えばランもとうとう決めたみたいね決めたって結婚よ新井出先生との結婚新井出先生何驚いてんのよあんただって知ってるでしょ 荒出先生が2年前から蘭にプロポーズしてたのでも蘭は戻ってこない新一君をずっと待ち続けてそんな思いに決着をつけるために今日蘭新君と思い出の場所に行くって言ってたわ俺との思い出の場所それってどこだその子姉ちゃんんなこと知らないわよ てる顔コナン君に見られたくないからここには新一との思い出がいっぱい詰まってるの結婚するの新出先生と ダメだよ結婚しちゃどうして俺が困るからえ俺が工藤新一だからだから結婚するな 生になったらほんとそっくりになったねだからそっくりとかじゃなくてありがとう私を元気づけるためにそんなこと言ってくれてでも今ので踏ん切りがついたわ10年待ったのもう10年待ってもいいよね明日ライデ先生に断ってこなきゃ れ本当にあっコナン君コナン君体が熱いどういうことだあ3時間20分いつもより20時間以上短いわ今回は失敗だったわね俺は幻覚を見ていたのかええ あなた、解毒剤を飲んで元の姿には戻ったけど、意識不明のままずっとうなされていたわ。幻覚を見たのは、おそらく熱が高すぎたせいね。解毒剤が効くには、風邪の症状が必要だけど、熱が高すぎたみたい。おかげで、貴重なデータが得られたわ。疲れた。帰って寝よう。 さそうだね荒井手先生感謝しなさい蘭からあんたのことを聞いてわざわざ見に来てくれたのよその子姉ちゃんコナン君お見舞いに来ましたよ何にしても汚ね部屋だな悪かったな俺の部屋でよあおめえらうん熱も下がったようだし もう大丈夫でしょうよかったねえ昼間どっか行ってただろう昼飯持ってきた時いなかったぞあトトイレだよトイレ行ってたんだと思う本当か俺はてっきり具合が良くなって遊びにでもち違うよそんなことするわけないじゃないそうだよねほら私の言った通りでしょおかしいなじゃあ すぐに夕食の支度するねみんなも一緒に食べてってはーい <laughs> え 今度ばかりはコナンに戻ってよかったけどお料理上手ですねどうもすごく美味しいですまた一つ問題が増えたな